赶紧的，帮哥帮哥帮啊。 바뀌는 방법 I would like to welcome हाम्रो बारे कम्युनिटीको लिडर उहाँ चाहिँ विक्रमसम्म टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइनदेखि चाहिँ हाम्रो बारे गुथीको uh, नायकको रूपमा चाहिँ आफ्नो कर्तव्यहरू पुरा गर्दै हुनुहुन्छ so let's welcome Dil Kumar बाराई झिन्नेवा खलाएको है नेपाली न स्या झिन्नेवा कि मोर कम्फर्टेबल जी सो सुर्केला लस्कुस तवा दज्यू च्यानलले नमस्ते ठाउँ चाहिँ झि आ बारे झि बारे खलायो छ्या रिसेन्टली जात्रा सुरु जुदु अहिले जात्रा के भन्यो भने चाहिँ ह्यामे सानो छु त दाइ थोपाली छ्या बुन्द्या बाङ्गो दिएको छ्या ढेचु रायो चाहिँ नेना जानु छ जिन मसु छु एक्ज्याक्टली चाहिँ छ्या रायो सो आई थिङ्क तवान न चाहिँ झिपिठो छौ पडकास्ट थिए याद सर्नु सो झि चाहिँ सुरु चाहिँ हिस्ट्री बुन्दिस्ट्री मियो बुन्दियो गन कसुना ख खो झि बाह्रैपी झि बाह्रैपी गन यु ख मालिक खासै नानी यहाँ बुङ्गदियो ढेँसा चाहिँ बुगदियो ठन हे नि बाह्र वर्ष तको चाहिँ यहाँ थन काठमाडौँ उपत्यका चाहिँ वा मनिकाल परेजु या चौजु ल ऊ अवस्था चाहिँ छुयास चाहिँ अनिकाल हटेजी त यो विषयले चाहिँ खोपैमा जुजुजुल राजा अहिले यहीँ चाहिँ तान्त्रिक बन्डु डट आचार्य जुल यसलाई चाहिँ रट चक्कर ज्यापुट घाटे इबी सोम मिले ज्या छुयास चाहिँ ठो हटे जुर घाटे यो किसिम चाहिँ छलफल जो अवस्था चाहिँ बङ्गडी चाहिँ ठना नेपालै हल्की अनिकाल हटेजी तयु kisma चाहिँ ख जुगुले चाहिँ बुङ्गडिय गन्डुर घाट चाहिँ कामर काम छे घाट यो चाहिँ सिकल ओ सिका चाहिँ ओ काउने लागि चाहिँ अनुवन अनुभव अवस्था चाहिँ अनला ठो बुङ्गडिय ढिम्ला राक्षस कुले जन्म जिया चम जुल उइटा चाहिँ ठना नेपाले हेव लागि चाहिँ तान्त्रिक विधि चाहिँ उइटा हरेक ठासे चाहिँ तान्त्रिक मन्त्र उइटा चाहिँ साला साला हया चाहिँ थन नेपाले हल नेपाले हे ढुङ्ग साटे चाहिँ थन वाउल या चाहिँ वाउया साटे चाहिँ अनिकाल हटाइजुल हटाइ मतलब चाहिँ अन्न डको चाहिँ उब्जनी जिउ जुल वो वो हिसाबमा चाहिँ नेपालले चाहिँ वा याट बाह्र वर्ष यो चाहिँ म वा म वा ल वा वेट अनि अनिकाल हटे जुल अहिले चाहिँ अठे जुजु जुजो करिब करिब से वर्ष लिपा बुङ्गडियो हया चाहिँ से वर्ष लिपा चाहिँ उकिउ खुसियाली धामलका उकियो खुसियाली चाहिँ आ बुङ्गडियो चाहिँ जात्रा याउ त यो हिसाबमा चाहिँ रथ डेका जात्रा याउ किसम चाहिँ जुल वे अवस्था चाहिँ ठन नेपालले चाहिँ मतलब ठन उपत्यका यसलाई ढामल यसले चाहिँ करिब करिब गुङ्गु रट सालिउडु ऊ अवस्था गुङ्गु नौवटा ओ रट सालिउडु अहिले चाहिँ ऊ रठ साला याङ्की अवस्था चाहिँ पटक पटक रठलाई सेना चुनिजुला हजुर सेना चुनिबलाई ऊ डेक डेकु उनीहरूलाई वर्षौँ वर्षला र डेक आजकै वर्ष एक दिन उनिजुला हजुर एजुलिन मजिलो आठो चाहिँ अब ठोर रस चाहिँ त कुवा छौजको डेक्यो धुकीसम्म चाहिँ छलफल या त छलफल या अवस्था चाहिँ आठ चकुवा डियर गाछेछ आठ बुङ्गिया नाप्नाप जुमा ओ चकुवा डियर चाहिँ जी चाहिँ ठो र छौ याउली चाहिँ जी सहमति मजु जी चाहिँ छुट्टै चुन्यो हो धयु हिसाबमा चाहिँ जी बुङ्गडिया अठान वे हिया जी रस डु एजुलिना चाहिँ जी चाहिँ उकी समावेश जिउ मको ढगा ढया चाहिँ मेउ चाहिँ डक्को चाहिँ बुङ्गो डियो रठाइन समावेश जुया जुया ऊ चाहिँ नौटल्या चाहिँ डक्को समावेश या त अड्या छम चाहिँ छुट्टै चाहिँ चुनियो टेउ हिसाबमा चाहिँ ओन्यु ढेगा ओया चौर घाटियो चाहिँ आठो कि टिना डु ओ अनुसार रट सुरजु जुल अहिले चाहिँ रड सुर याट चाहिँ हाँची चाहिँ आठो रड डेकी माल आठो बुङ्गे रड गाडी विशेष प्रकार यो रड हे जुल सारान मनु न याफु मुखो एजुया चाहिँ अब बुङ्गे रड डेकी त चाहिँ ओ कामर कामा छेसँग चाहिँ रड डेकी पेन्ट गाडी बाह्रै त चाहिँ ठन हल थन हो अवस्था चाहिँ यसलाई रड डेको ल ऊ अवस्थालाई न्यासेवेमा आउजु यासिबोल र डेक्ल र डेक्सिलेका हान्न ल्याउन महिनो दिन लगाइन ए जुरिन चाहिँ अहिले अनुपन नोङ्कल कि अहिले मे वर्ष र डेक ठानो वाटघाट हाइजुल अहिले चाहिँ ठानो र डेक त वोल अहिले चाहिँ हानो लिप हान ल्याउने अवस्था चाहिँ बिहा कि नक्टिन बिहा आएर आ चाहिँ म खोट यो हिसाबमा चाहिँ बाहिर अन्डर रस डेकिपी चाहिँ ठन वे माने मजो माने मजो लिएन चाहिँ आ चाहिँ आठो अठिना मजिलो आठ ठने चाहिँ बस्ती बसे आमा ल यो हिसाबमा चाहिँ बुङ्गडिया न छ याना बुङ्गडिया यो चाहिँ जस्तै आ न याना आठको न ऊ पूजा जुया चौँठो बुङ्गडिया रठे टे टे अन चाहिँ पूजा याना खचालाई पूजा याना चाहिँ अछि भ्याच स्यामा ओ स्याना 시아나 우기요 ला नका चाहिँ बाह्र बाह्रै पिन्ट आ न चाहिँ छि फैला बुढका चाहिँ नि याना नि निवस अपुना स्वर जवाने लापिनसँग चाहिँ ठप्स जोरेना नेउ चलन डो सुनान स्वेन मज्यो हरेक वर्ष हरेक वर्ष गुठ्यार टपी गुठ्यार टपी बुङ्गडियो रठेटया कने खुन चाहिँ हो पर्व चल्यामा नयाँ पूजा आज यामुवा यहाँहरूखुनु चाहिँ वो बुङ्डियो र ठेटे ठुसाटे अनि पूजाजी वो पूजा यानो उयो चाहिँ प्रसाद स्वरूप चाहिँ छि बाह्रै टेटा नकाटल वे नकु अनुसार चाहिँ आठन बाह्रै आठो नकिनुको ल नल अहिले चाहिँ इपी चाहिँ वो बाह्र चाहिँ अनि कामर काम चाहिँ ल्याउन नका याबले चाहिँ अन्टुमका छ्यार चाहिँ अन चाहिँ कामरो खामा छे ला नया वो पिन्टा चाहिँ अनुप्रवेश यही म खोजे आजन <laughs> छल्या त छलिया न चाहिँ <laughs> ला नका चाहिँ अनु डुमका ला ठने चोनी ल हजुर चोनिमा अवस्था चाहिँ आ छुयावटका ढाबले चाहिँ आ बङ्गडिया लिसी ऊ टाइममा चाहिँ खला डुजुया जन अले तस्कै अन्याजु अन्याजुल जिपिन चाहिँ अन थप्न्यो ठासे भने मखन ढगा ढाबले चाहिँ काछिम्ट चाहिँ जी बस्ती ठोठा ठोठासे चुनिहरूका चाहिँ यनमुल यनमुल जुल यङ्गु बहाल जुल ट्यागल वो सङ्गोठासे चाहिँ बस्ती बसाइ हो ढगाडी चाहिँ डन्डी नडु छौ खने नि जी हजुर जस्तो कि झी बाह्रै ठ्या बाह्रै पिङ्के छौ धाइनी सा याको ख तल क्याबी राया हजुर वो चाहिँ छु ख चाहिँ लाइक ढाटे ख कि के ख चाहिँ खासिना चाहिँ अब चाहिँ नापा नापा ठया हुन्छ ढाम हल्का यो चाहिँ याक ख याक ख गाडी चाहिँ याक चाहिँ टाइम आऊ हजुर उगी चाहिँ मेबी अब वो याक ख यो चाहिँ मेबी निमो सोमो चुन्जी उजुला अन त के यो याक खर गाडी यो याक चाह टाइम आऊ खुला ऊ कि चाहिँ क्या क्या बिर गाडी चाहिँ झौल नापा नापान्छ ठया भइहाल्छ जुल हजुर वे अनुसार चाहिँ करिब करिब चाहिँ मिलेन जो अलि चाहिँ बिहा ढुसाट जियाको खट्यो जियाको खट्यो घाट्या चाहिँ त चाहिँ यो खेड हो अले मस्तै डै मुख पिएँ अझ पिएँ उयाको खट टाउ पिन डो हजुर चाहिँ मस्त डयु खाया मन्टा करिब सोगटोको ट पिन डो अब सन्धाने मर पिएँ जुल ए जुलिना चाहिँ ऊ मस्त दही पिएँ जुल्की अब होइन क्या डो अहिले चाहिँ दैये मखमिन्डर हल्किला ऊ न्याउै आसान दै मखोर गाडी हो अन्ठाक छौ क्यों डो तर छौ बिलिफ क ट्रुथ थो छौ ट्रुथ हासान छौ बिलिफ तया चाहिँ या हो ख ख जे सो गरेन जिन जिन सोम क्या देखि छु जिन आ बाह्र वर्ष कि मानि जिया ख बाह्र वर्ष कि टे मडु जित जिया ख ओए ख के वे मालिक झिट ठोपाली छ्या बुन्डे चाहिँ भोलि ढेजु छ्या राजा जित झ्याम्मे सानो नेना हजुर जात्रा उक्न पुचे साली बोले ओनी बले जात्रा सोन बले दाइ थोपाली ला बुन्देला ढेचुले सा छ्या ढाइ अहिले घिना मेपिसाले मसुबी मिले जुबिस चाहिँ घिना डेको बुन्दे गयो ढेचुको डेको रा हाई जस्तै जिठो ख डाइरेक्टर बोले छु डाइरेक्टर ढाइबोले चाहिँ थे ब्लेम याइ झिम्ड अहिले नापा नाभाला झन् थे म्यानेजमेन्ट थिए ज्याप समाजमा म्यानेजमेन्ट बोले चाहिँ ठोटोना वया चाहिँ ए ठिमसम्म बुन्डा डेको चाहिँ डाइ न ए झगडा झिगडा न जुइ हँ अकेले अकेले ड्याडी घुप्ले थिए जात्रा नि हनिवना सो मना ठाउँ सो सो ठो ढेचु रिजन चाहिँ छुख छ्याला छ थोपाली झिडेका चौँ बोले न सोरा टाइ बोले न वो ओ जुल मलाई भतिजा एक भाचे जुलो सिँ सो अघि मेन रिजन छुख अहिले वो उब्ले ए जुनी चाहिँ ठे ढेचु ख कि वो ठो आ ढेच्या रिजन चाहिँ छुख ठो चाहिँ ढोक्के साया नेना चौपिटी क्वेसनका लागि चाहिँ गेना ठेचुला ठोपालिरहेको चाहिँ नाभा नाभा जोस चाहिँ गुठी संस्थान नेवाटा ढेबी यो कोडो हजुर कर्मचारी अहिले चाहिँ बुन्डिया यो जात्रा ढालकि नेवाटा यो जुल ए जुलिना चाहिँ अन कर्मचारीसँग चाहिँ बुङ्डिया जात्री लागि ठ्याइ आमाहरूका टाइम है डक्कु व्यवस्था यही हजुर आ चाहिँ नेवाटरघाट यो चाहिँ अनुकर्मचारी समय मन्ट ಅಲ್ಲ ಒಯ್ಪಿನ್ಸನ चाहिँ उसले ध्यान मटल मटौलिना चाहिँ भुङ देउ र जात्रा मालर काटालकी डेडे ढाइ डेडे ढाइ अठे जुजु अन्तिम अवस्था चाहिँ सिंहयु जुल आ नापा जुस चाहिँ ऊ रठे ज्यायाबले चाहिँ टाइमे सिंह है मेमे सामान्य टाइम टाइमे है सिंह चाहिँ टाइमे हया फाया डको चाहिँ अनि ज्यायाबले चाहिँ ऊ सि लिएन गोन्नु कि अहिले लटे ट्या झ्यामा सिके सिके ओ ज्यावय चाट लाउने यो अझ अवस्था आ ठाउँकोने चाहिँ सि चाहिँ अन्तिम अवस्था है बेला प्याउ प्याउ सिँ ज्याया बेला प्याउ यो उसले चाहिँ फरक जिरुङ्क ल अहिले चाहिँ आज जस्तै आ हरे थपले चाहिँ ठोबर्छ पुस महिना सिँ ठ्याङ्का बिउ घाट यो चाहिँ पत्तर छोया डको या साना इमसँग हया म बिउ म बिउ सानो चाहिँ डुओ पुलाउँसी जगिरा डुसी चाहिँ ज्या यहाँ चैटियो चाहिँ दोस्रो हप्ता नागेजुलो तेस्रो हप्ता नै सिन्थेन धोइ मतलब चाहिँ तिन महिना सि चाहिँ ठ्याङ्के होला ठ्याङ्के औलिना चाहिँ गुली चिज या माउ चाहिँ ज्या या ऊ चाहिँ टाइमे भन्ट मर्सान चाहिँ सुतेन याना हिँडेन याना चाहिँ छिस ज्या सिरेका ज्या सिरेका याना ऊ न चाहिँ यो रट सूर्यना ओन गोनु बोलेन आज जस्तै पहिलो दिन खुनो जाउल खेले बुङ्दियो यो घचा टेटे यो घजा साला हेट खिबोयो टाइमे ठेङ्का मप्यो एघार बजे घजा सागर यो एघार बजे चाहिँ इम्सन ठेङ्का मप्यो करिब करिब बाह्र बजे खिब ठेंकल उइर साला हया बुङ्गे यो रस देख्छ ठ्याङ्का अलिअलि ओ dhama पासाला छिस यङ्की मोफो mofo लिना चाहिँ क्रेन न्यु सङ्गो साल जुल क्रेन चाहिँ त व्यवस्था बि हो एघार बजे क्रेन क्रेन ठ्याङ्का बिर गाडी दुई बजे ठ्याङ्की होला अलि ढिला सुस्ती चाहिँ ओ केसमा चाहिँ पहिलो दिन नज्यासिरहेका टाइम पछि ढिला जोसा दोस्रो दिन हेर्न बुङ्डियो यो रठे रठ्या डियो चोनिठा चुए फुइ खट गाडा अन्टको चाहिँ छिस टाइमै सिरेका अहिले तेस्रो दिन खुनु जुबले चाहिँ स्वर हाटे उजुल स्वर त चाहिँ न्यु खटेमा ख न्यु टेहरूका चाहिँ अहिले स्वर हाट सुट जुल जब चाहिँ ओ होला बल आउ खिपमा खिप चाहिँ इम्सा टाइमै ठ्याङ्गा मभियो अहिले लिप चाहिँ करिब करिब एक घन्टा लिप खिप ठेङ्क्यो होला खिप न खिप न मकै जु खिप चाहिँ ओ झिम्स ओ थर्ड वाला थर्ड सोरा तैबले चाहिँ निक खिप चोबुक अहिले अकेन न आई थिङ्क ओ क्वे ख के चाहिँ थापिङ्गे चाहिँ ओ ढक्का लागेको छु हेभी जुल नि अहिले साथ साथ न चाहिँ अब ठपले चाहिँ स्वर हाट पेङ्गलाइन हो फेर होइन वेट न टस्क डोजुल हजुर करिब करिब तिन महिना हि हेमा अब तिन महिना लिप हबले चाहिँ वो गन्न गङ्किन त ओ न वेटलाई योकै जुल ए जुलिना चाहिँ आज वो स्वर हाट या चो चो चुए करिब करिब डियो चोनी ठाटसँग चुए ठेन्नुङको ऊ ठेन्नुङको प्रिय स्वर हाट उसलाई साला चोनमा आउँछ साला चो अवस्था चाहिँ खिप चबुब्ला ऊ ओला ठामाया फै मुक्त उकि चाहिँ छट्का बिल छट्का बिउब्ले चाहिँ ऊ खट चाहिँ पहिलो झट्का चाहिँ छुजुल गाडी चाहिँ सुना खुवाउन मको अहिले चाहिँ आव खिप मजिलो खिप मजिलो ल अफिसै फोन यावला खिप चाहिँ वो या चोन ढाल खिप वो मको करिब एक घन्टा न चाहिँ खिप म आ मबले चाहिँ टाइमे टाइम अफ्लिकिन मजिलो लगा चाहिँ हान मेउ खिप या चाहिँ याबले हान खिप चौबुट चबु अवस्था चाहिँ हान झटका बिल वहाँले चाहिँ सार घाटी उसलाई छ लेन बाई छ लेन हो साख अब ओ ओ स्वर हाट्न झट्का बिउब्ल्या गठिजुल गाडियो सुना खन मख मखला ए जुया चाहिँ अहिले चाहिँ त कोही कुहाँ होला कुहाँ या चाहिँ हान फोन या अवस्था चाहिँ नुखिप ठ्याङ्की होला नुखिप ठ्याङ्की अब्लेन चाहिँ अन गुठी संस्थाने बुङ्गडियो र डेकी डेकी लागि चाहिँ तको व्यवस्था याइपि गुठी संस्थान जुल अन कर्मचारी त समय जग्गा चाहिँ अन्ठ्याउ मखो उकियो लागि चाहिँ कर्मचारी मोयक चाहिँ हाकिम अथवा चाहिँ अन्चोपी कर्मचारी मोयक र ठ्या झ्या या मुखो गाडी किसम चाहिँ हो हल्ला जुल ऊ अवस्था चाहिँ अनि कार्यालय प्रमुख ठेङ्गाउ होला उसले नै ठेङ्गाउ हो अहिले चाहिँ छ कर्मचारी चाहिँ वल्का वया चाहिँ खिप जुना होला अहिले हाला चो वैन वैन वैन ढाँडा ढाँडा चाहिँ आज मजिलो ढका पिपिउ मोलिना अहिले चाहिँ टेउ लागि चाहिँ नुखिप ट्या याट जब चाहिँ या चुए सोह्र साल गुब्ला ऊ चाहिँ ऊ लोट ठामाया मफया चाहिँ ऊ रठे बुङ्गडियो यो ख ए चुए चौपटी घाट है अन चुए चौपटी ठाँटा डकुवा चाहिँ तोड्ला जुल कुटु चाहिँ म वा जुल न्यु सोह्र चाहिँ न्यु सोह्र डुलिना चाहिँ उकि ठामाइना मेरो चाहिँ कुटुम कुटुम्ब हुन आ कुटुम्बमा चाहिँ ऊ सासी तोड tongu ala dokumento kuang ya awo liga fo abasta na moro ए चाहिँ क्रेन सटा क्रेन चाहिँ वो सामान त डक्वे चाहिँ लिका बिहा सोही बेला चाहिँ करिब करिब सोह्रवटा ठाँ चाहिँ तोरो सोह्रवटा सोह्रवटा अठी जुलिना चाहिँ अलि चाहिँ आ सिन जगिर मरो सिन जगिर मरो टाइम सिन मठ्यौँ जुल एसाना चाहिँ सि फाइभ मनोटोया चाहिँ अनुकुरी सङ्सारले तवाले सटा थपिन डक्कोचोना ओ सिम्फ्याक फ्याको डेक डेको यहाँ यहाँ करिब साढे चार जुबलाई ऊ सोह्रवटा ठाँ चाहिँ तैरी याना यहाँले चाहिँ अन चाहिँ फिटिङ या मल अहिले हान साढे चार बजे टन पुल्चोके हो या ऊ डक्को फिटिङ याना डक्को यान बोले साढे सात जुल साढे सात याना चाहिँ डको ज्या सिरेका बिहा उख्ने यामा ज्या डको अठी अठियाना चाहिँ अहिले चाहिँ उयो कने खुनुहुन्छ पौयु ज्याइ ज्या सुर्जुल हजुर इम्सन ठ्याठ्यासे चाहिँ टा पौयु टान खिपयु तान ओ किसम चाहिँ टयाइङ्कल अहिले ओ टयाइङ्कुले नै ठिकै जु अहिले चाहिँ अब डको टेर हुँगा छौ ठिकैया हुँगा लिप जुबले चाहिँ लसिटेमाला लसिन चाहिँ यो क्वेची हाएको हो गुलिमाउ चाहिँ करिब करिब पचास फिट मैको चाहिँ टाको लसीमा हो अहिले हयाटल तिस पैँतिस फिट हो अझ लसी हयाटल ठुलो लसी मजु हो ढका चाहिँ ऊ लसी तैपिर गाडी छुट्टै चाहिँ अब यौँवाटहरू गाडी हो डो लसी स्वरबाट इम्सँग तै पौ खिपयो डक्को इम्सँग यही हो अहिले चाहिँ वो मजुरका चाहिँ इम्स धया अहिले चाहिँ गुटिसङ साने चम्पी हानौ वना कया हबले लसी चाहिँ करिब करिब साठी पैँसठी फिटो लसी होला अफ टाह गौ टक गौ गुली छिर चाहिँ वो लसियो चाहिँ गोलाइ गोलाइ छिस चाहिँ अठार उन्नाइस इन्च गोलाइ डस गाउली करिब करिब चालिस इन्ची अडचालिस इन्च दू न ढुक अजौ लसी होला अला वो ल याकला तासै तासै तासाय चाहिँ चाहिँ माउजु ल अहिले चाहिँ मगाठ हो टासाय मगाठका गा यो कोही कम्प्लेन लिएन होगा ऊ लसी त न छाइ टासाय या न अले वो चाहिँ लसी गुली चिग यामा उलिन मजुला अले चाहिँ उखि वेट न जु जुल वेट जुया जुले चाहिँ लसी तलसी ढेचला हुन लसिट लिसिट हेचला उहाँले चाहिँ उयो तपाईँको फु अवस्थामा म मजुला उसलाई आ लसिट एटा तपाईँ गाटयातना फैमखोट यो किसिम इम्सन थाला वया अनुसार लसिटे आउन लसित सिरेका चाहिँ टान टेबले उसिटे एउटा यो किसिम चाहिँ अब लसिट ढाउ जुल अहिले वया अनुसार लिप चाहिँ लसिटे सिरेका डको खिपन हिँड्नुका सिधैया सोभलाई सिधैया मफु गुलिफु उस सिधैना टान कसै टान कसैयाना आज साउ अवस्था चाहिँ जुल ए बाङ्गुजुल ख खास उकी चाहिँ मे कमी कमजोरी कमजोरीहरू छुन मजुल सामान हौ टाइमै हो मलाई मजु अन्तिम अवस्था चाहिँ दु सामान गुली साइजाइयामा उसले साइज नमजुल सिंह ल सिंह हो अलिक वेट बडी जुलाई उहाँ ठामायामा फ्याउँ खास चाहिँ हो चाहिँ टाइमै मठ्याना ओ टगोपट्टि लसी त या चाहिँ या माउली चाहिँ बाङ्गो जुया ऐसा छुया माली आज चाहिँ कि थो सिरै कि सिरै मकुलेछ न चाहिँ ठो रठ चाहिँ ज्या बि मखुर काट्यो यो मखु ठोस्या बामला उप्री यो कोही ठेचु न चाहिँ साला टाइम टाइम थ्याट डिका साला टान टट चाहिँ यङ्कल गाडा छ ठो रठ चाहिँ बाँलकै फोटो जान्छ सिरे आउने आ नापा ठ्यान ठो मखे अङ्कलका ठो रट साली न नापा रठ साली थाहा चाहिँ तिन तला अब छेडेकी म आ मरो यो मतलब चाहिँ बुङ्गड्यायो रड बाङ्गो आएको छ जङ्गल स्याक झिक लगा चाहिँ अनि छे चाहिँ डन डङ्की बेला डनी बेला तिन तला अब यकी मुखो ए ए पास नक्सा पास है जुइ ए आठौँको कने चाहिँ रड सिया टजाउ छिन् <laughs> अठी जोलिना चाहिँ जङ्गल साल मन्ट अहिले चाहिँ रडपट्टि त बाङ्गो कि आठौँ गठिना यङ्क्यो र यो समस्या चाहिँ प्याउ हो सो जङ्गसाली चाहिँ ठाक गएर जाउँ छेपी टाउली ओ ट जाउली हिँड रट ढगाट योलाई सिधा चाहिँ क्वेस सालीमा आऊ हजुर हजुर आ त जाउ छे चुए सालीलाई बुङ्गडियल भनिमा आउज ल अठी जुबलाई साली फै मक्टा ए जुवा चाहिँ छौ समस्या प्या हो ए okay I hope I hope रथ चाहिँ छु जिमको आनन्द जात्रा सिरे ठोपाली चाहिँ सुतन छु अभ्यासको डेन्जर चाहिँ जिमो थियो राजा जिथे रट पि आयो छु जुल्लाओ अर छौ अशुभ देश त अशुभ राजा राजा राज परिवार त अशुभ भए छौ जुन छ अहिले उख्न वा भिडियो टाइपले न कमेन्ट चाहिँ भए ख कि देश त केही अशुभ हुन लागेको छ टाइप यु खक तर होपफुल्ली आउँछु छु जिमको घटनामा त प्रिया जिमसान वाइजना जस्तै उख्नु बङ्गडियो यो ख हजुर टेचला अवस्था चाहिँ अघि क्षमा पूजालाई हजुर लगाडियो फुक्कसिना चहल पहल पनि डकुस्के नेना सोइब्लेन चाहिँ ठुके क्षमा पूजा छौ यामा डगा चाहिँ धाउ लिएँ आठो बङ्गडियो यो घचा ट्याउ खुनु चाहिँ दुई वैशाख यो दुई गिटा घचा यो जुल घचा ट्या क्षमा पूजा याना अन का आ जु जुई रुङ्कल आइन्दा ठुलो घटना गुब्ले मजीमा ढका चाहिँ क्षमा पूजा याना गए चाहिँ da चाहिँ सिनटी नाइट प्रसाद कया जगे वो खजा छुला चुयाको खट युजुला उसले चाहिँ डर डर लाग्यो जुखका थाहा नि पहिला एजु लाइक टु गयो ओछ्या रहेछ उख्नु एजुल नि छ हजुर छु जुइला रहेछ छ डर छु ठोय खके चाहिँ जस्तै कि मनुपिनसँग नेनी कि जित सेफ्टी मेजर्स पिर्दैन जस्तो कि हेलमेट बेल्ट पनि अहिले चिना छ्या म अघिबारे भन्छ त उसले छ्या झिम्सा चाहिँ सेफ्टी युज आई मको लाइक हेलमेट अर ओ बेल्ट पिँदैन छुराइ अँ छौ सेफ्टी बेल्ट पि अँ चिना चाहिँ छ्या झिज्या मिले म जस्तै छिसा चाहिँ अब बङ्गले यो याख हट खुनु छिसा चाहिँ आ छ जिए दगाट यो हिसाबमा जुबले चाहिँ पेकुनेन छपछप खिपट या कोही चिना ठाउँ अव अवस्था तपाईँलाई छप्टे मसँग नि छप्टिएन मसँग सेफ्टे यो कोही सेफ्टी जो अहिले चाहिँ छि बेल्ट छ प्रयोग यही मुखहरू गएको छ छिपी अब तल्ल बाइप टल्ल टया बुनिमा आउँछ या चाहिँ ऊ बेल्ट चिना अब बेल्ट चियो रियो छोरा चिना जुनमा ए एजुलिना चाहिँ ऊ बेल्ट चिना झ्या ए एजुलिना चाहिँ बेल्ट चियो चाहिँ म आऊ आज छ साल टपल न प्रयोग याहरूको हेलमेट न याहरूको घ हेलमेट याना उनी बेला अन डुवाउन बेला न अब थाको ज्याम्ची हो होटा होटा ठानमा हजुर हजुर ए जिया त्यहाँ ठप्छ या फो अब बुङ्डिया यो सेवा या ख अनया चाहिँ डको चाहिँ व्यवस्था यही त यो हिसाबमा चाहिँ छिसा फाइनान्सकै ठाउँ नि लगान जाना उनी मुखो र चाहिँ अब यो र डेक्यो अवस्था चाहिँ ज्यासिरेका पूजा मयाको बुझिए नै मज्यो अझ परम्परा डु न थपले चाहिँ साढे सात बजे बनी साढे सात बजे ज्यासिरहेका पुजयना सिनटिना बजिनैले साढे आठ जुल ए जुले छिउ परम्परा चाहिँ छिसँग आठको निरन्तर बिहा चुनौतिया अभ्यासको छिटो चाहिँ अझ टरौँ घटना थियो चाहिँ जुल मरो अझ ठ्याजु अवस्थामा थो सिपिनु झिठो झिज्या भरि एकदम सिरियसवाला ज्याहन छ जस्तै कि छु तलमाथि या मजुपिडी ज्याहन छ जस्तै कि छिटो दुई हजार पचास साल जुबिडी घटनाबारे सक ढाबले लाइक छुजु ख अहिले सियु ख छु ढमायु ख के छु भरि तलमाथि जुबले चाहिँ ल ओ बारे सक ऊ घटनाबारे सक ढाबले खासै नाना चाहिँ पचास साल चाहिँ बुङ्गियो फुल जोगेरसँग साउ अवस्था चाहिँ धमा छपु टोर्ल फर्स्ट टाइम साटे ऊ चाहिँ हिगे मरुङले उसले ढमा टोर्ला अहिले चाहिँ ऊ ढमा टोर्लका चाहिँ मियो ढमा फेराएर ढमा फेराइना भरि चाहिँ सालिनुका चाहिँ अहिले टपेङ्कै साला चाहिँ अवस्था आयो हाना टोर्ला ए निको निको टोर्ला निको टोर्ला अहिले चाहिँ हान छपु हान ढमा फेराएर फेराइना हया चाहिँ गाबले यानिआएको ल गाबले यानियाकी ढुङ्गा न चाहिँ अहिले हान उयो कने कुनै साला हिङ्कुबले मङ्गलाइ ठेङ्गा हाना सबै ढम टोड्ल सिधा साला चाहिँ ढम टोड्लिरि रियो एक छेर्का हि गिब्ले अझ अवस्था टोडली फु यसान चाहिँ अझ टोर घटेको घटना चाहिँ दया मरो एसआना चाहिँ ऊ अवस्था चाहिँ हान तेस्रो ढमा मङ्गल बजारले टोड्ल टोरबले चाहिँ ढमा ट्याउ मन्टा ढमा ठ्याट्से चाहिँ टेराटो उठासे सोमले ढम मरो मोर साए चाहिँ ऊ ढमै ड मरे क्या नोगले सुन्दारे साला होला ढमा मरेको मरे क्या जस्तो कि टुक्रा टुक्रा टुक्रा जुपिरी पाहाड चाहिँ ढुक्योनी ढमा ओ ढमा चाहिँ न्योनी आसे आसे बाजी पिन्छो सुनि दुनि अन्ठाटोको चाहिँ ढमा अन लिउनिजको डुजुल न्योनी मन्ट मर्सा साला यहाँका चाहिँ सुन्दारा यानियाको ल ओहो ओला तस्कै खतरो हिसाब यसमा चाहिँ सालायका चाहिँ अनुयायाक ल जब चाहिँ जात्रा सिर्ल तै मतलब चाहिँ सुन्दरायो पूजा सिरेका आ ठाउँमा मरेको यङ्की मजिल र यो किसिममा चाहिँ फुक्क स्या चाहिँ वे विषयले छलफल जुल छल पहल जुया चुन ए जुबले चाहिँ आ छुयाउट घाटाहरूले चाहिँ ठाउँमा मरो ए जुजु चाहिँ अप्पसिन चाहिँ आ ठाउँमा चाहिँ मरु सोना साँटेमा ल त ऊ चाहिँ खम्पिक होला ठाउँमा चाहिँ निपु साना सा टाइम होला त्यही हिसाबमा चाहिँ ढाबले चाहिँ ऊ अवस्था नायो अडिया बाजे ल नायोजिया चाँजुला नायोजियाचाउन चाहिँ अब फुक्कैसँग छपा मुटौँ ढाठे सुना साना टाइम होला त्यही हिसाबमा ढाबले चाहिँ नाइ नाइढायो मुफ्ट मफुबले चाहिँ ओ ठाउँमा निउ चाहिँ जोर्याइन पाटा टा नट बल्ड कसै आउँछ न छिसौँ चाहिँ यहाँ ऊ नाग यो हिसाब कर्कट नाग काटा ऊ त अहिले चाहिँ ऊ याना अन ठाउँमा चाहिँ रठेटे हुँका पूजायामा नि पूजाइना चाहिँ या हुँका ऊ ठाउँमा छुएँ या मज्यो अझ खुन या माउट गाडी छुएँ या मुज्यो गाडी चिरठे हटाउ चाहिँ ऊ टाइममा चाहिँ टेवे मरुलिना चाहिँ पाटा नर्थ बोल्ट या नर्थ सहित साइड ऊ अवस्था चाहिँ अब नाग चाहिँ जुमा साइड अहिले चाहिँ ऊ जात्रा सिरिएका करिब करिब दुई महिना दुई साढे दुई महिना लिएर फोटो जात्रा सिरेका चाहिँ करिब करिब चाहिँ दुई महिना दुई महिना साढे दुई महिना लिएर चाहिँ कसै आमा बाजे नाय हजुर मन्ट सित तपाईँ तपाईँ बाजे हजुर ओ मन्ट अहिले चाहिँ ए जुजु उयो चाहिँ एक माइन्टी लिपा हान ठकली मन्ट गुठिया ठकली मन्ट अहिले हान मेम गुठ्यार मन्ट अठे जुजु छ महिनाभित्र घुमाउनु चाहिँ लगातार मन्ट अटिजोबले चाहिँ ठो सुजोड गाडी किसिममा चाहिँ आ चहल पहल जुल अलिक केनासे आचीले चाहिँ ठो केनासे मतलब ठो डियर टस्कै कोप जुजी त्यो हिसाबमा चाहिँ केनासो अवस्था चाहिँ आची चाहिँ डक्कै टरम्पटी डियर चाहिँ कोप जु त्यही मतलब चाहिँ छिसँग डक्कै मानाइ नाटेम डियो चाहिँ टपिक हो त्यही ठाउँ छिमसँग डक्सेट मानाइ यही मे बुङ डियो हजुर त्यही ए जुन बुङ चाहिँ ठे चाहिँ तम हो अथवा चाहिँ रिसा रिसा घाट यो किसिममा चाहिँ जुल हजुर ए जुलिना चाहिँ आ आछ्याउट घाट हाबले चाहिँ आ छेमा पुजा या मल लगा चाहिँ ची गुठी पाखे तवाले पाखे डको चाहिँ छेमा पूजा बुङ्ग डेटा चाहिँ छेमा पूजा याका छिसा जिमसा छु मुसीको ठा ठा या न आइन्दा ठो मजीमा ढका चाहिँ छेमा पूजा याना बिल उब्लेन चाहिँ अझ घटना चाहिँ हटाइजु हुन ए ढगा चाहिँ आचिर चाहिँ थयाटो आ जिन चाहिँ बाँडकै सिउ ख पचास साल ढगाटे होला जिन पुरा सिउ सिउ ऊ टाइम डकुवा चाहिँ बर्खे जो होगा अरे जुया चाहिँ वो घटना जुया हुँ अहिले ऊ ऊ अवसान चाहिँ झन् चाहिँ सटरको जिमा ल अहिले ठपिन चाहिँ सटरको जुया चाहिँ या मुजी एउटा आउ चिज चाहिँ या वे मको ढै हिसाबमा चाहिँ अरान कया छ जस्तै कि यहाँ फ्युचर यो खलाई बोले आ जस्तै कि आला टबा पिटु अङ्कल पिटु ड्याडी पिटु यहाँ जोबी तर जी जुगु जी स्वे हिसाबमा चाहिँ युथ पिनु इन्भल्भ जुगु उमेरे चोपी इन्भल्भमेन्ट अर जिस्या चुएसम्म जेन्स दाई उमेर्यो पि चाहिँ कम इन्भल्भ जु खन्डु छु हो अहिले वरिजन चाहिँ आटकलाई जुया भने टबापी डुबोले टक अङ्कल अङ्कलपी डुबोले टक जुया भने टबाले ज्याए बोलेन टबापी अङ्कलपी चाहिँ के ख युथ पिला डुए म डुरा माइल दाइ छम डु अहिले तर मेबी इन्भल्भमेन्ट मरु जिन गुल्यो गुल्यो भयो तर इन फ्युचर चाहिँ थे जुया चाहिँ थोला भटी लोप जुजु अनि झिउ ज्याला मेपिन त बिमाली कि अर छ्या ओख ठोख त चाहिँ ठो युथ पिनु सरी युथ पिनु ख ख युथ पिनु प्रेजेन्स मरु रिजन चाहिँ छु ख आ अहिले ठुलो चाहिँ गयो आधार न झिम्स सल्भ याना इङ्की ठोखन्ट ठोख त चाहिँ खास न चाहिँ युथ पि मरुर गा ढ्यालपट्टि चाहिँ ज्याम्छिने च चाहिँ आसु अब अनुसार चिर चाहिँ रथ मेन चाहिँ रथ चाहिँ टैरिया अवस्था चाहिँ कमजोर आउन र डेक्यो अवस्थालाई छिटा गुली चाहिँ मनोमा ख चाहिँ अफल डाइटो हो र चाहिँ घाट हाल कि चाहिँ दक्वा चाहिँ छिसौँ ओया चौँडो आ ज्यायाउ लागि छिटा चाहिँ करिब करिब चालिस जन मारेका छिसौँ तयार नौडो ओस ओस्या अफल चाहिँ ओया चौँडो यहाँ ठे ज्या मस सानो चाहिँ सिलोना बियो अझ लागि जो सानो चाहिँ जिउ जुल अठेना चाहिँ ठो हिसाबमा चाहिँ वया चौँडो चल्या जुया चौँडो यसोले चाहिँ ठ निरन्तर जुइरहेछ अब गुली थाक ज्याइ पिएँ तैरियाइ पिएँ जस्तै र डेक हत गुली तैरियामा पिएँ ख ओ ओ ज्या चाहिँ कम ज्या हुन हजुर त्यही मतलब चाहिँ आ ज्या चाहिँ मे मेरो ज्या हुन सिउ ज्याइ चाहिँ कम जुल अब वन नङ्गल कि चाहिँ गुली प्याउन गुली चाहिँ मेमेउ ज्या लगे ज्या हुन ए जुलिना चाहिँ ओ ज्याइ चाहिँ यो कोही कमजुल कम्ती आउने होइन चाहिँ आ चाहिँ ठो ठोप विषयले न ठोप विषयले न छ चाहिँ तालिम बियो हिसाबमा चाहिँ वनिवर घाट यो चाहिँ खजुया छौँ ठो ठो चाहिँ टाइम टेबल मिलेमा जात हल्का यो को थाहा छ चाहिँ ठो छिमस चाहिँ तालिम बियो छौ व्यवस्था यामाल आएको छौँ ठो गुटीसँग सानो चाहिँ तालिम बियो छौ चाहिँ झिमसँग चाहिँ कोसिस या लया जोंडो अची गुठी बारे गुठी पाखेन चाहिँ आठो ज्याइपी कमजोर ज्याइपिन त चाहिँ सक तालिम बि मला अछिस चाहिँ तालिम बिउर गाएर याना जुन आरो डेगाउने अवस्था काठ्याठै ना उन्यो ठो चाहिँ खत अथवा चाहिँ ठाँटे कि ठ्या चिनाउनेहरू गाडी युज ग सेना ठो ठैना चाहिँ पाखनियो अथवा चाहिँ साल हुयो अथवा चाहिँ ठो सिँट ठैना डेक्योहरू गाडी यो चाहिँ तालिम चाहिँ बिफु मुख्ने अब चाहिँ अन्जाया व छिस सर्ट पिजको होला ऊ कि अलावा चाहिँ नुनु बि चाहिँ म एजिया चाहिँ वपट्टि चाहिँ कम जिया छौँ ख म वो ख चाहिँ जस्तै कि त्यो युट्युब ख चाहिँ जित फिल चाहिँ कि झुका जस्तै क्या जुगु उमेर चोपी डोक इभन जेन्स दा हेट हामी मलाई हुन्छ अहिले फ्युचरलाई झिमसँग स्यो ख खन्छ त अहिले ओ या टवा अब प्रिपेरेसनको लागि तवाले झ्याएबोले जुन झिम्सँग खपी ठापीदेखि अघि बारेर झिम त नलेज मन्टन छ अहिले अहिले वे वे ज्या आउने चाहिँ भरि जित्न छौ डर कि झियु झि ढुङ्गायो जेनेरेसन पिण्ड चाहिँ थो ख पास डाउन या फैकी फैमा हो चाहिँ छौ छौ चाहिँ छौ डर देखाएको छौँ खोजु तर तर तवाना ठाउँले इफ तालिम पिबिया चाहिँ यहाँ चाहिँ डेफिनेटली बिस्तारै कन्टिन्यू ज्या हो नि अहिले आई होप कि लिप्टे ठ्याङ्क न ठोख चाहिँ झिमसँग छ्या चाहिँ जिरा चाहिँ छौ गर्व लागे जुसो अनेस्टली ध्यामा चाहिँ थुप झिप बुन्ड्यो ज्या खना चाहिँ छौ गर्व लागे जो थ्या छ या म डुपिन्छ न या या पाए जुपिरी चिज मगाउँछ झिमसँगलाई एज अ बर्थ पाए जुपिरी खन्छ सो वो एकदम गर्व लाग्यो जो अहिले जी रिक्वेस्ट यहाँ कि लाइक झिप बारे कम्युनिकेट छ युथ पनि जुन सोया चौरो चाहिँ सकेसम्म सकेसम्म छनु निनु यु लागि सा वया चाहिँ वर्षे ठो ठो ठो ज्याके चाहिँ इन्भल्भ ज्या दिस वे ख आई थिङ्क थुल्ले ख खला मडु जिता चाहिँ तब त छु ढ्या मडुसा ढाया डुसा जस्तै क्या जात्राबारे रठीबारे छु ढ्या मडुसा अन क्यामरा के सोया खास sanji नाना चाहिँ यहाँ त त रठी विषयले ढ्याउट गाडी उयो चाहिँ आज जस्तै बाह्र यो नायो नयाँ यो हैसियत न जे सिंह सम्बन्धी जुल ओठ्यान्डु चाहिँ पौयो सम्बन्धी आइपी छुट्टै डोजुल आ खास न सिउ ज्याइपी पौयो ज्याइपी इम्सन्जको यहाँ रट बनाए जुइमा हो हजुर ओकियो लागि चाहिँ व्यवस्थापन ढका गुठी संस्थान डो ओ जुल जस्तै अब जात्रा पूजा ढका ढाइ हरेक चाहिँ चलाया मापि डो रड साउ पि जुल आ वोट गाड यो चाहिँ रड सालियो पूजा ढकाट यो दोस्रो पार्ट जुल पहिलो पार्ट रड बनाए जिमाल रड बनाएको लागि चाहिँ दक्कोसिन चाहिँ ठो रड बनाएर छुचुयामा घुब्लेन छेट एरियामा टोटैरी याउ झुला मजुला झुला मजुला ढकाट हिसाबमा चाहिँ फुक्क सिनानानो ठुकी ढ्यान्टया जस्तै जिमसँग पलिएन आज जस्तै सिडिओ कार्यालय मिटिङ चाहिँ निभ्लेन जिमसँग ठो सामान चाहिँ टाइमै ठ्याङ्कीमा बाँलाउ सामान ठ्याङ्कीमा हरेका ठया नगरपालिका नगरपालिकामा वै हिसाबमा ठया चुना ठया चाहिँ जिमसँग ख पिनी प्याम हो त यो मतलब चाहिँ सामान टाइममै थियो ए जुलिना चाहिँ जात्रा सञ्चालन आइपि पूजा आइपि जात्रा माने आइपि दक्को सिना चाहिँ टाइमै सक चाहिँ बुनियो डेके करिब तिन महिना नि हो ठो गुठी संस्थाने वया र डेक्यु लागि चाहिँ छुक्किसमा चाहिँ जुया न व्यवस्था जोला मजोला लगा चाहिँ ध्यान तया वया निरीक्षण याना अजिम्ट चाहिँ ज्यायाको लागि चाहिँ वो सामान व्यवस्था याना बिलका ढाँचा ठिटा निरन्तर बिफै मखुर यो जोसा ठो चाहिँ बालको ह्यान भयो अवस्था चाहिँ जी मख उल्याट उख हस् थ्याङ्क यू अहिले क इन्जोय द जात्रा ओहे okay have fun thank you टबा थ्याङ्क यू छुवा नेवा नखलाइदिनु भरि थाकुछु हजुरको टाइमको लागि धन्यवाद भनेर नेवारीमा कसरी भन्ने <laughs> छियो समयलाई समयलाई के भन्छ नेवारीमा छियो जोस लागि यी बिआडियु लागि तपाईँ यी बिआडियु लागि यो यो शुभहरू तपाईँहरू धन्यवाद झिउ ठो कन्भर्सेसन चाहिँ I hope you guys like it अहिले प्लिज झिउ च्यानल त सब्सक्राइब एन्ड दिस बाई